Школа Акама. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола Кама. Работаем с душой для вас. 36 4 семерки. Эксклюзив КВН командасы. Коршолова. Сильный 58-ші мәктеп. Буш авырта. Рәмис, без кайда? Истә, истә юк бер нәрсә дә. Нигә без кичә Салаватның концертына бардык, ә? Ой, белмим, авырта ба шул Салаваттан соң, үлә. Без кайда соң вообще? Без кайда? Утын исе килә. Гамбәлеш исе килә. Без походу мунчада. Әйе, мунчада походу. Менә ачып кара әле ишекне, может чыгып булыр. О, чәк-чәк. О, Гелүш! Без точно мунчада, авыл мунчасында. Сәк, без бит мунчада, монда җеннәр йөри. Уникедән соң. Әнә җен, җен, җен! Егетләр, сез нәрсә бу мин? Әйттем бит, җен! Кем соң безне урлады? Кем безне урлады? Ну что ж, моржушки, сделаем животиками көлдердемки. А, бу бит Рамус! Нижнекамскида. Әйе. Юк, Түбән Камадан түгел. Мин Рамуста түгел. Ә кем соң син? Мин Бэтмен. Кем? Бэтмен. Әй, яра, алдама. Рамус, безне җибәр. Яра, җибәрәм. Менә бер шартымны үтәсәгез, мин сезне сразу җибәрәчәкмен. Сөйлә нәрсә эшләргә. Үбешегез. Э, фу, әйдә сценарий буенча. Ә, туктале, ялгыш, кулга туй сценарий эләккән, ярар. Син туйларап барасың. Без точно үләбез, үтерә ул безне. Ярар, булды җитте. Әйдәгез менә бер уен гына уйнап алыйк та, аннары җибәрәм мин сезне, киттек. Әйдә. Утыр. Ага, җиңелдең, син үләсең. Все, булды, син җиңелдең, без сине җибәрәбез. Ничек җибәрәсең, ул бит утырмады. Ә, тьфу, туктале, бөтен шартларын онытып бетердем. Яра. Рамус, ә, Рәмис, ишетәсеңме нидер тавышлар? Нидер җеннәр йөри башлады бугай. 12 тулды бугай. Җеннәр йөри башлады. Әйе, нинди тавышлар бу? Ну что, моржушки, сделаем животиками көлдердымки! Менә ул, ул безне урлады! Ул еще Вайнер! Ой, без үләбез, ул Вайнер бит әле. Мин Вайнер түгел, мин Диана. Диана, син монда нәрсә эшләйсең? Мин гел монда тусить итәм. И вообще, я мин уладым монда квест. Диана, безне урладылар, безне үтерәчәкләр. Үтерәләр! Миңа смс килде, әйдә карыйк әле нәрсә. Гомерем Шулай узармы гел сине генә көтеп Ялгызым өстәл янында Кара туктале, бу бит татар КВН име? Әйе. Син бу маршрушка нәрсә эшләп йөри монда? Мин маржа түгел. Әйе, әйе, шулай дип утыр инде. Менә хәзер тикшереп карыйбыз. Мин сиңа сораулар бирәм, син миңа җавап бирергә тиеш булачаксың. Киттек әйдә. Менә күрсәт әле миңа әйдә татарлар ничек итеп чәй эчә. Кит моннан оятсыз. Татарлар алай иттереп чәй эчми, мин сиңа күрсәтәм. Шәп булды бу. Менә шулай итеп эчәләр татарлар, белдеңме? Менә хәзер кара, икенче сорау. Мин хәзер менә җыр җырлый башлыйм. Син кушылып җырларга тиеш булачаксың. Киттек әйдә. Үтә айлар, үтә зәйлә. Эшкәрә! Нинди эшкәрә булсын, тукта! Менә әйдә тагын бер тапкыр. Үтә айлар, үтә зәйләр. Эшкәрә! Авызың яптыра аласыңмы син, юкмы? Менә хәзер ахырга хәтле тыңлап бетер. Үтә айлар, үтә зәйләр, суларымда йөз алымыйм. Хей! Аңладыңмы? Тагын бер тапкыр эшкәрә дип кычкырсаң, точно кызы иманыңны эшкәрә мин синең. Рамус җибәр инде безне. Ә? Ага. Хәзер яра, менә тукта, син минем арттан кабатларга тиеш булачаксың. Аңладыңмы? Киттек әйдә. Яра мин җиңелдем. Хәзер менә тукта. Менә хәзер мин биеп күрсәтәчәкмен. Син минем арттан кабатларга тиеш булачаксың. Кабатласаң, все булды, бөтенегезне дә җибәрәм. Әстәгфирулла, җеннәр, шарик, шарик! Әби! Әбәтәш, оныкларым сез мене, нәрсә эшлисез? Мунчада безне бабай куркыта. Бабай куркыта? Әйе. Яра булды инде. Җитте.